l a m and r a k 电话我查询过了没减肥啊讯息随时听着 还是把我删了吧，不要硬呀，我。 要不你还是把我删了吧。我要牙关，命令我发誓，这话。天黑之前再讲一句晚安吧。就这样吧。 的故事画上句。 to Three Brother Tea.